O caótico domingo da não corrida na Bélgica já entrou para a história da Fórmula 1, seja para a duração da corrida, com apenas uma volta oficialmente válida pela cronometragem oficial da FIA, seja pelo desfecho confuso e controverso. O diretor de prova, o australiano Michael Masi, entendeu que não houve alternativas. A decisão de conduzir a corrida e realizá-la com apenas poucas voltas em regime de safety car para que a prova pudesse ser considerada válida, ainda com a distribuição de pontos pela metade, foi duramente criticada por Lewis Hamilton. O dinheiro é que manda, bradou o heptacampeão. No entendimento de Masi, contudo, não houve escolha. Foi um longo dia. Vimos o pior do tempo. As condições não foram as melhores em todo o fim de semana, mas o tempo levou a melhor. O negócio era ver como estavam as condições. Estávamos em contato constante com o nosso provedor meteorológico oficial. Havia uma janela em que parecia ser possível dar um aviso de 10 minutos. Várias equipes viram essa janela, mas aí o tempo levou a melhor sobre nós, lamentou o australiano. O dirigente se mostrou desiludido com a mais extrema situação que encarou desde que assumiu a direção de prova da FIA para a Fórmula 1 e reforçou que o principal objetivo sempre foi garantir a segurança dos envolvidos. É decepcionante para todos e tentamos fazer o melhor possível. Da perspectiva da FIA e da Fórmula 1, a segurança é fundamental para os pilotos, equipes e todos os espectadores. Demos todas as oportunidades, oportunidades disponíveis dentro do regulamento e do Código Esportivo Internacional. Infelizmente, nesse caso, não pudemos percorrer a distância. Mas uma dúvida que ficou para grande parte do público é se a corrida não poderia ter sido transferida para segunda-feira, solução que costuma ser habitualmente adotada pela Indy e pela NASCAR em casos extremos de chuva. O diretor da FIA alegou razões logísticas. Não há como adiar a corrida para segunda. É uma lista completa de motivos. Seriam páginas, organizadores, todos aqui. Não há como adiar para outro dia. Na sequência do GP da Bélgica, a Fórmula 1 segue para Zandvoort, palco do GP da Holanda. O circuito fica a menos de 3 horas de distância, ou 295,3 km, de Spa-Francorchamps. O temporal de proporções bíblicas que desabou no circuito belga nesse domingo impediu na prática a realização da corrida, 12ª etapa do Mundial. Mas e tentou de todas as formas esperar por uma melhora das condições extremamente críticas desde o horário previsto para o início da disputa às 10 horas, horário de Brasília, GMT-3. A bandeira vermelha interrompeu o primeiro procedimento de largada logo no início, e daí em diante foram mais de três horas de espera para que os carros voltassem à pista. Neste momento, o cronômetro disparou uma contagem regressiva de 60 minutos e a prova foi considerada válida a partir do momento em que foram completadas duas voltas atrás do safety car, quando houve nova interrupção. Daí em diante, foi somente esperar dar os 60 minutos previstos, mas a prova foi oficialmente encerrada até antes disso. Max Verstappen que largou na pole position e liderou as voltas válidas atrás do safety car, foi declarado vencedor na Bélgica. Mas como foram completadas apenas duas voltas, a pontuação foi contabilizada pela metade. George Russell, que largou em segundo depois da espetacular classificação no sábado, foi declarado segundo colocado, conquistando assim seu primeiro pódio com a Williams. E Lewis Hamilton com a Mercedes foi oficializado como terceiro. Com o resultado, Hamilton manteve a primeira posição no campeonato com 202 pontos e meio, apenas 3 à frente de Verstappen, que tem 199,5. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E deixe seu comentário. A Fórmula 1 deveria ter cancelado o GP da Bélgica sem dar pontos para ninguém? Até a próxima!